Wallet. Ah, look at the top of his head. <laughs> Oh, no, no. Oh, oh, oh, look at the top of his head. look at his lips. no, no, no. <laughs> up of his head. كاني كاني امن طيب ايش تقول لهم؟ الهلوين تعالوا اللي مو هلوين لا تعالوا شنو شنو شنو شنو؟ والد والد الاتجاه نحو نو نو نو نو يا الله يا الله الله أكبر يا رب وبروح حبوك يا الله وسيبدأ العلاج من محافظة الأقصر لفيروس كورونا